Prima condizione. Se la mia memoria si perde, comincerò tutto dall'inizio. Questa è una visita silenziosa. Il nostro passato si rimette a noi e in un battere di ciglia ridiventa possibile. Contemplare queste rovine non equivale a fare un viaggio nella storia, ma bensì a fare un'esperienza del tempo. Populonia era il polo siderurgico più grande dell'antichità ha esportato ferro con greci, romani, nordafricani, sardi, corsi, iberici. Si dice che abbia rifornito il ferro per le armi di Scipione l'Africano durante la seconda guerra punica. Chiedo ai visitatori, qualora fossero di fronte al mare, di girarsi alla propria destra. Da qui Plutarco scrisse che prima di proseguire è importante sapere che le anime dei morti non proiettano ombra e che i loro occhi non battano palpebre. Quaranta unità di carbone davano una unità di metallo. Quaranta unità di carbone davano una unità di metallo mi piacerebbe sapere il nome dei sette operai che nel 1897 scoprirono sette tombe ed un sarcofago. A sorvegliare i lavori c'era il signor Libeccio. Mi piacerebbe sapere il nome dei contadini che qui, per difendere le loro colture, nel 1915 impedirono la prosecuzione degli scavi. 8 9 10 Je suis un sarcophage qui remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ. Je suis un sarcophage qui remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ. J'appartiens à une classe moyenne, à celle des artisans, des commerçants. In questo vaso tempo e spazio si mescolano fino all'immortalità. Si dice che esso provenga dalle officine di Antiochia, in Siria. Che è esattamente nella direzione opposta. Oh, Sono stati ritrovati anche grappoli di proiettili ancora attaccati insieme, testimonianza che il processo di difesa fu interrotto violentemente. Riuscite a sentire l'acqua? Sembra che abbia lo stesso suono dello scorrere dell'acheronte. E in esso sono nate canne palustri e tanto tenui sono le figure dei pesci che tu crederesti essere piuttosto ombre che pesci. Roma, Atene, Cartagine. Yet meet we shall and part again, and meet again where dead men meet, on the lips of the living men.